पिछहत्तर साल पहले इस्लाम के नाम पे मैंने मुल्क के आज हालात पद से बदतर हुए हुकूमत ने मरने पर भी टैक्स लगा दिया जाए तो जाए कहाँ अवाम फट पड़े इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी लोगों का जीना तो मुश्किल हो ही रहा था हाँ भाई हाँ अब मरना भी मुश्किल हो गया क्योंकि पाकिस्तान अभी चल रहा आर्थिक बदहाली से और अपनी तंगी को दूर करने के लिए अपना कटोरा लेके आईएमएफ के चरणों में गिर गए ये बाईस बार आईएमएफ से झूठ बोल चुके हैं आईएमएफ ने इनके मुंह पे बोल दिया कि तुम एक नंबर के झूठे लोग हो मक्कार लोग हो और नहीं तो क्या पहले हमारी जो शर्तें हैं वो मानो फिर उसके बाद हम तुम्हें वन बिलियन डॉलर की एक किस्त देंगे और उन शर्तों में एक शर्त ये थी की सब्सिडी खत्म कर दी जाए और नए टैक्स पाकिस्तान की आवाम पे लगाया जाए तो इस आसमानी कौम ने मरने वालों पे भी टैक्स लगा दिया अरे वाह इस्लामी मुल्क इस्लामी जमहूरिया आसमानी कौम मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कब्रों पे भी टैक्स लगा दिया मरने पे भी टैक्स लगा दिया तो बेहतर हुरों पे टैक्स कब लगेगा पता नहीं उन पे भी लगना चाहिए भाई हाँ भाई हाँ तो पाकिस्तानी आवाम का इस मुद्दे पे क्या तस्करा है तो चलते पाकिस्तान यहाँ ये सूरत हाल है कि जीना अगर मुश्किल था तो मरना भी मुश्किल हो चुका है हुकूमत ने जिस तरह बिजली पेट्रोल गैसेस खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया इसी तरीके से उन्होंने लोगों के मरने के ऊपर यानी कि मरने के बाद कबर के ऊपर टैक्स लगा दिया है ना ना ऐसा गलत काम ना करना जी आप अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आए होंगे यहाँ पर तो आपके इलम में है कि गवर्नमेंट ने अब कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है पहले एक आम बंदा जो था वो आटा चीनी चावल बिजली के बिल पेट्रोल इन चीज़ों की वजह से उसका ज़िंदा रहना मुश्किल था तो अब उसका मरना भी मुश्किल बना दिया इन्होंने बिल्कुल इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादा की हुई है हम्म। अगर आईएमएफ हमें कह रहा है कि जी अपनी रिफॉर्म करें अपने अपने टैक्स रिफॉर्म करें उसका मतलब ये नहीं कि अवाम पे ही बोझ पे बोझ डालें हम्म। अब इवाम को ना तो खाना मिलेगा एक तो गरीब अवाम को वैसे ही ख़त्म करेंगे फिर अब गरीब अवाम को कहेंगे कि कब्र के ऊपर भी पैसे देकर जाओ ये भगवान क्या जुलम है कफन भी खरीदना हर चीज़ खरीद के बगैर तो कोई जाता नहीं है कब्र भी बनाने पे भी मजदूर पैसे लेता है अच्छा ऊपर से तो गवर्नमेंट कितने पैसे कितने पैसे लग जाते हैं एक कब्र पे एक कब्र को बनाने में तकरीबन तीस हजार रुपया लग जाता है मतलब बेहतर उर्व से मिलने से पहले तीस हजार रुपये यहाँ जमीन पे चुकाना पड़ता है ये क्लियर हो गया भाई मुझे नहीं पता था आज तक कि भाई कब्रों के लिए भी पैसा लगता है मैं तो हिंदुस्तान की सारी राज्य सरकार से विनती करना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कब्रों पे टैक्स लगाया जाए और आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ठीक है आम बंदा जो है वो तीस हजार कहाँ से लाएगा तो कैसे मैनेज करते हैं फिर बहुत मुश्किल होती है अगर एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है तो वो बताए वो कबर के पैसे कफन के पैसे कहाँ से देगा फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई है अब देखे कबरे भी बेचने लग पड़े एक तरह यहाँ से टैक्स दे देकर तो हम लोग कभी घर बनाए उस पर अलहदा टैक्स दें हर चीज एक इंसान घर भी बनाता है तो उसको रजिस्ट्रियों पर पहले टैक्स डाला हुआ था हम्म। अब कब्रस्तानों पर भी टैक्स डालकर हम्म। तो इसके ऊपर भी जुल्म करना शुरू कर दिया एक मुफ्त के सलाह पाकिस्तानियों के लिए तुमको दफनाने की जरूरत ही नहीं है मगर क्यों दाह संस्कार करो और अस्थि को गंगा जी में बहा दो मस्त प्लानिंग क्योंकि हो तो तुम कन्वर्टेड असली तो हो नहीं असली तो सऊदी अरब यू वाले सही बात हिंदू से मुसलमान बने हो अगर घर वापसी कर लोगे तो क्या दिक्कत है भाई फिक्र ना करें ना रहेगी कवर ना लगेगा टैक है ना मस्त आइडिया मुझे गाली देने से पहले इस पे सोचना जरूर ओके भाई सर जी अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि कबर के ऊपर भी टैक्स लग रहा है पहले एक आम बंदा घी चीनी दालें चावल बिजली के बिल पेट्रोल से परेशान था अब गवर्नमेंट ने का जीना तो मुश्किल बनाया था अब मरना भी मुश्किल बना दिया अब कह रहे हैं कि जी कबर के ऊपर टैक्स लगेगा जो आपको मरने के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा तो क्या कहेंगे इस बारे में कि हम किधर जा रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट हमें मरने भी नहीं देगी ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कई जगह पे टैक्स पहले शादी हाल पे लगा हुआ था टैक्स वैसे भी कितने टैक्स ले ली बिलों के साथ भी ले रहे हैं अभी कब्रस्तान पे भी लगा दिया ये तो नहीं लगाना चाहिए था इन्हें जब लोगों का तो जीना मरना भी मुश्किल हो गया पहले तो ये था कि भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना मरने के बाद भी कुछ ना कुछ करके जाओगे तो कहते तो थे ना कि मर के कुछ चलो पंजाबी की बात है ना हाँ जान छुट जाएगी मर गए अब मर के भी जान नहीं छूटेगी हमारी अब तो यह है कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी बादल वो करता ही उतारते रहेंगे वो जो कहते थे कब्र में सुकून है हम्म। वो भी नहीं होगा हम्म। जब बंदा कहता भी कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा अभी फिर पिछले वालों के लिए कुछ छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा पहले मरने वाला जो पॉकेट में पैसे रखेगा, रखेगा तो फिर मरेगा फिर उसकी जान छूटेगी <laughs> तो वैसे दुनिया में किसी जगह भी ये इस तरह का काम नहीं किया लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह के उल्टे काम क्यों कर रही है क्योंकि आप उल्लू के पट्टे ये तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल पैसे बटोरने के लिए कह सकते हैं भी पैसे बटोरने के लिए उनको कोई ना कोई वसीला चाहिए अब वो कुछ नहीं बन रहा तो वो करे मरे हुए बंदे की जेब में से निकाले देख रहे हो विनोद यह है इस्लामी जमहूरी मुल्क पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये दिन देखने के लिए ही पाकिस्तान बनाया था हाँ भाई हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर आपका नाम मुजाहिद गुलजार मुजाहिद साहब आपको पता चला है कि गवर्नमेंट ने कबर के ऊपर टैक्स लगा दिया है हाँ जी ये तो ज़्यादती है गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए था कोई इंसान माली हालात से भी तंग होता है वो बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा इसको अच्छा ये बताएं पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीज़ों के रेट हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो फिर उसको दफनाना हाँ जी ये तो बहुत ज़्यादा जुलम है इस हुकूमत का जिसने ये टैक्स लगाया ये तो चीज़ फ्री होने चाहिए वैसे सुना कभी के मुर्दों के ऊपर भी टैक्स लगाया आपने कभी सुना पहले से सर ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं इस बात को तो दुनिया में लोग जिंदा लोगों को भी रिलीफ देते हैं उनको रिलैक्स करते हैं मरने के बाद भी ये कैसे <laughs> समझ से बाहर है अजीब गरीब किस्म का टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने नहीं ये तो बहुत ज्यादा की बात है लेकिन जो इंसान बेचारा रोटी के लिए तांग है वो बेचारा जब ये कितना खर्चा आ जाता है आपको अंदाजा है कि एक बंदा जब मरता है उसकी कबर पे कितना खर्चा आ जाता है करीबन पच्चीस से तीस हजार रुपये खर्चा आ जाता है एक कबर में हम्म। तो जाहिर है वो बेचारे ने कहाँ से करना है वो तो मर गया ना उसने क्या करना उसके पीछे वाले भी वो हाँ मरने पर मजबूर हो जाएंगे फिर हाँ जी जाहिर है वो बेचारे किसी से दार पकड़ेंगे किसी से पकड़ के बेचारे ये टाइम को पूरा करेंगे मुबारक हो पाकिस्तानियों मुबारक हो साल हो बेहतर उरे ऐसे नहीं मिलेगी अब पहले टैग चुकाओ फिर मिलेगी वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा अच्छा भाजी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कबर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया कोई मरेगा तो वो पहले पैसे देगा गवर्नमेंट को और उसके बाद में उसकी तदफीन होगी तो क्या कहेंगे इस बारे में कि इस तरह का टैक्स होना चाहिए ये तो बिल्कुल नजायज हो रहा है गरीब कहाँ जाएंगे और हमारा तो शुरू से ही यहाँ पे है भाई है हम्म। भांजी है भतीजी है अबू है हम्म। अम्मी है तो हम्म। हम कहाँ जाएंगे मैं नहीं बताऊंगा घरों के तो हालात ही बहुत खराब हो गए कारोबार भी खराब है तो ये बिल्कुल नजायज है जो भी कर रहा है ना अच्छा नहीं कर रहा जब गरीब कहाँ जाएंगे नहर में उसको गिरा देंगे कहाँ गिराएंगे कब्रस्तान में दफन करना ना तो फिर तो। हम लोग कहाँ जाएंगे हमने तो आना ही इधर है मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जू मैंने भी इधर ही आना है तो हाँ? अब गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद आप ऐसा करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं हम्म। गवर्नमेंट का भला कर देते अपने बच्चे मार देते हैं हम हम्म। तो पहले दर बदर फिर मैं कहती अल्लाह दुआ करती को सारे एक से हो जाए गरीब अमीर एक से हो जाए कबर भी नहीं कोई आ सकता हाय हाय बाजी तो बड़ी गुस्से के अंदर है बाजी को मरने की बड़ी टेंशन लग रही है my answer also the same अभी तो देखिए पाकिस्तानी कहाँ कहाँ टैक्स लगाते हैं और अभी तो इनके मुल्क के अंदर और देखो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है क्योंकि जो पेट्रोल बम गिराया है तो वहाँ की एक आतंकवादी जमात है टीएलपी उसने बहत्तर घंटे का अल्टीमेटम दिया है अगर पेट्रोल की कीमत वापस नहीं ली तो वो हंगामा मचाएंगे उदम दाड़ मचाएंगे पूरे पाकिस्तान में अभी तो बहुत एंटरटेनमेंट बाकी है मेरे भाई लोग मजा आएगा yes. और सबसे कमाल की बात तो है कि सरकार इस पेट्रोल प्राइस को ले ही नहीं सकती वापस और लेना तो बहुत दूर की बात है अभी पंद्रह बीस दिन में और पंद्रह बीस रुपए वो बढ़ाने वाली है कि एक साथ इतना नहीं बढ़ा सकते तो वो हाफ ऑफ रेट में बढ़ा रहे क्योंकि आईएमएफ की शरियात है आई की शरियात नहीं मानोगे तो पैसा नहीं मिलेगा पाकिस्तान रोड पे आ जाएगा तो बस अभी और तमाशे होने वाले हैं पाकिस्तान में इंतजार कीजिए और आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है भर दीजिए भाई साहब और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं पंद्रह हज़ार और इन पाकिस्तानी की जहालत जहाँ तक शेयर कर सकते हो कर दीजिए भैया आप लोग अपना ख्याल रखिए आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम